ẹ̀yin èèyàn mi mo tutu dé o ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti rí mi mo mú fòfò wá bá yín nu <clears throat> Davido máa ní o lòun gbégbá bára ló ń tọrọ owó kiri ló ń tọrọ owó níbí ló tọrọ owó lọ́hùn. Ah, ah, ah, a useless man ọ̀nà àwọn ọ̀nà àwọn nàìjíríà wọn ń jẹ̀yà òun fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ òun fẹ́ fáwọn nídìí lọ́wọ́ òun tọrọ owó kiri nítorí nàìjíríà. ó pòwó ó pòwó gan ni àbàtẹ àbàtẹ two two fifty. Yay! I mean... What is all this? owó náà pọ̀ ó pọ̀ mílíọ̀nù náà pọ̀ ó pọ̀ gidi gan ni. ẹ continue no problem. ohun tó bí mi inú nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé ohun tó ń rẹ́ sí mi tó ń bí mi inú olóyìn board member. what? nobody told me what happened. àwọn board member olè tó máa kó jẹ wọn àkówó náà jẹ ní kò ní débi tó yẹ kó dé. what. Ah! Ah, ayé ń ṣe ọ. kò fún mi kò fún lẹ́gbàá babalẹ́gbàá kò fún mi kò kówó náà fún mi máa pín máa pín débi tó yẹ kó dé máa pín fún alára máa pín fún tibí máa pín fọmọdé máa pín fàgbà. wọ́n bí omi omi omi omi omi mo ṣe bẹ́ẹ̀ ní làákàyè ni ah. ọmọ ọpọlọ yín ti gbẹ ọpọlọ yín ti dúdú. tó o bá kẹ̀dẹ̀ rí rìsọ́ọ̀tì ó um, mọ̀ pé babalẹ́gbà babalẹ́gbà ti lóyún ara gan ni dì. àmì lẹ́nu ẹni tó bá ti lórí gbòǹgbò làbí tí ń bá wọn lọ́pọlọ lórí. <laughs>